Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Besucher, Freunde. Wir freuen uns, heute Morgen gemeinsam unseren Herrn anzubeten und ihn als eine Gemeinde, als eine geliebte Gemeinde, die er erlöst hat, auch Lobpreis und Dank zu geben. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich noch einige Punkte weitergeben als Ankündigungen und zum Vormerken für die kommende Woche. Wir haben den Hauskreis am Dienstag um 17.30 Uhr hier in der Gemeinde. Am Mittwoch wird ab etwa 18 Uhr hier in russischer Sprache eine Missionarsfamilie über ihren Dienst in muslimischen Ländern berichten. Wer da dabei sein möchte, ist auch herzlich willkommen. Am Donnerstag findet hier die Gebetsstunde wie gewohnt statt am Morgen und am Freitag um 17 Uhr wie gewohnt auch die Jugendstunde. Weiter zum Vormerken planen wir einen Gemeindeausflug nach Wolin am Samstag, den 12. September. Wir bitten euch hierfür ähm, um Anmeldung, damit wir besser planen können, vor allem für den Transport. Ähm, hierfür legen wir vorne Listen aus, wo man sich eintragen kann, wer kommt und auch, ob man mit dem eigenen Auto kommt und Plätze frei hat um andere Geschwister mitzunehmen. Oder wer kommen möchte, aber keinen Platz hat, kann das dort auch eintragen. Und wenn nachher die Plätze nicht aufgehen, werden wir uns äh, Kleinbusse anmieten, damit jeder bei der, beim Gemeindeausflug mit dabei sein kann am 12.09. Soweit zu den Vorhaben. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebet eröffnen und bitte euch dazu aufzustehen nach Möglichkeit. Unser großer, liebender Vater, ich danke dir für den Morgen, den du uns heute schenkst, weil wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, Herr, dass du uns Leben gibst und uns die Tage verlängerst. Dafür möchten wir dir danken und dich loben. Danke dir, Herr, auch besonders für diesen Sonntag, den wir hier verbringen dürfen, um dein Wort zu hören, deine Unterweisungen aufzunehmen. Hilf, Herr, aufmerksam zu sein, um die Wahrheit zu aufzunehmen und zu folgen. Ich danke dir, Herr, dass wir auch heute Täuflinge haben, die bezeugen möchten, wie sie dir nachfolgen und dass sie dir weiter nachfolgen möchten. Danke dir, Herr, dass du uns auch dieses Gebot der Taufe hinterlassen hast. Danke, Herr, dass wir als Gemeinde das auch hier praktizieren dürfen, unabhängig vom Wetter. Danke dir, Herr, auch für diese Freude, die wir haben dürfen, dass du auch heute noch Menschen errettest und Menschen dir treu nachfolgen möchten. Bitte segne, Herr, die Zeit, segne auch den Gesang und das Wort, dass es dir zur Ehre ist. Hilf, unsere Herzen zu prüfen und sie so auszurichten, dass sie dir wohlgefällig sind. Hilf uns, Herr, Buße zu tun, da wo es notwendig ist. Hilf uns, ermutigt und ermahnt zu werden, wo wir es benötigen. Im Namen Jesus Christus bitte ich. Amen. Amen. Wir möchten jetzt gemeinsam zwei Lieder singen. Und das tun wir wie gewohnt draußen. Gott sei Dank dafür. Wir freuen uns. Später werden wir die, Teufel, die, die Getauften, jetzt nicht mehr die Täuflinge, die Getauften, noch segnen. Und jetzt wollen wir kommen zum Gottes Wort für die heutige Predigt. Das ist geschrieben im Buch Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 16, vom Vers 23 bis 34. Apostelgeschichte 16, 23 bis 34. Nachdem man sie, das heißt Paulus und Silas, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihren, ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr, und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sich heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Himmlischer Vater, wir danken und preisen für dein lebendiges und wirksames Wort der Wahrheit. Hilf, dass es auf unsere Herzen wie in den guten Boden gesät wird, nicht gestohlen, nicht erdrückt von Dornen, nicht verdorrt, sondern gute Früchte bringt. Gib uns dazu deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was wir lesen und hören und dir Gehorsam leisten. Du sei aber gepriesen in allem. In Jesu Namen. Amen. Der Text, den wir gelesen haben, hat heute etwas so ganz Besonderes zu tun mit dem, was gerade geschehen ist. Wir haben heute getauft drei unserer Schwestern und auch in diesem Text geht es um einen Mann, der zusammen mit seinem ganzen Haushalt getauft wird. Ja? Und die Umstände dieser Taufe, die weit, weit weg in der Geschichte zurückliegt, da sind fast 2000 Jahre zwischen uns und dem damaligen Zeitpunkt, die Umstände dieser Taufe, die Ereignisse davor und danach die sind uns sehr wichtig, denn im gewissen Sinn, sie sind eine Art Musterbeispiel. Musterbeispiel wofür? Für einige Dinge, die unbedingt mit der Taufe zu tun haben. Damals waren sie so und heute sind sie nach wie vor so. Und wir wollen betrachten an dieser Geschichte, was sind das für Dinge? Ohne die ist eine Taufe sinnlos und unmöglich, aber damit ist sie sinnvoll und gut und recht. Ja? Was sind das für Dinge, die zu der Taufe dazu gehören? Und da ist zum Ersten die Erschütterung. Ja, die Erschütterung. Und wenn ich das sage, meine ich damit nicht so sehr dieses Erdbeben, was da auch ganz buchstäblich geschehen ist, wo die steinernen, festen Mauern dieses Gefängnisses ins Wanken geraten sind, sondern vielmehr die Erschütterung am Herzen, die Erschütterung unserer inneren Welt, die geschehen muss, bevor wir weitermachen mit der Taufe und allem anderen. Ja, da muss die Erschütterung sein. Lasst uns beobachten diese Situation. Da geht es um diesen Kerkermeister. Ja, so ein Wort heute vielleicht nicht so sehr zu hören, aber wir können sagen, er war Chef des staatlichen Gefängnisses in der Stadt Philippe. Ja, Chef des Gefängnisses. Und als ein solcher, vielleicht hat er angefangen als ganz kleiner äh, Gefängniswart mit dem Schlüssel und hochgearbeitet, jetzt ist er der wichtigste Mann im Gefängnis, er hatte seine, sein ganzes Leben lang zu tun mit der kriminellen Welt. Ja, und da hat er einiges gesehen, da können wir sicher sein. Da kamen Leute zu ihm, die haben Diebstahl begangen, die haben irgendwie welche Machenschaften gemacht, vielleicht gemordet, vielleicht waren sie Räuber. Und nun wurden sie erwischt und kommen ins Gefängnis. Und da reagieren sie jeder auf seine Weise, aber meistens denke ich, entweder aggressiv, sie sind wütend, dass sie gefasst worden sind. Ja. Sie sind Leute, die vielleicht geraubt haben, die brutal sind, mit Wut, mit böser Zunge, schimpfend und so weiter, werden sie gefesselt. Ja. Da hört man argste Schimpfworte in diesem Gefängnis und so weiter. Andere sind wiederum vielleicht gebrochen und verzweifelt. Sie haben vielleicht heimlich irgendwas gestohlen es ging jahrelang und plötzlich werden sie gefasst und dann sind sie am Boden zerstört und jammern. Und das kennt er, das hat er in den Jahren schon oft gesehen, solche Leute. Und eines Tages, er bekommt zwei ganz ungewöhnliche Häftlinge geliefert. Die haben kein Gesetz verletzt, die sind keine Räuber, die sind keine Mörder, trotzdem, man liefert sie an als Schwerverbrecher passe auf auf sie und er wirft sie in das Innere des Gefängnisses, das heißt vielleicht in so einen extra bewachten Raum. Warum? Was war denn ihr Verbrechen? Was war los mit diesen beiden? Sie haben von einem gewissen Jesus zu den Menschen gesprochen und das war der staatlichen Gewalt nicht geheuer. Die sind böse Sektanten, die sehen Aufruhr, hier sind sie verhaftet, pass auf auf sie auf. Ja? Und er gehorcht und er macht ihre Füße in den Block, steht im Text. Das heißt, es war so eine hölzerne Vorrichtung. Man hat dort ihre Füße fixiert und sie saßen da unbeweglich. Weder können sie weglaufen, noch können sie sich strecken ein bisschen. Nach einigen Stunden brennt der Rücken, das ist reinste Folter, ja? du kannst dich nicht, nicht richtig bewegen, alles, der ganze Körper leidet, dann eigentlich ein Foltergerät. Und da wirft er sich hinein. Aber das Interessante, das hat er schon mehrmals gemacht, also wie man mit dem Block umgeht, mit Verbrechern, das kennt er alles. Aber was ihm so seltsam ist in diesem Moment, diese beiden schimpfen nicht, sie klagen nicht, obwohl sie eigentlich ohne Grund da sind. Sie sind nicht erbittert, sie sind nicht voller Hass, sondern er wundert sich, als er hört, die sitzen da, gekrümmt in diesem Holzblock und singen Lobeslieder und beten zu einem wahren, heiligen Gott. Und das hat er noch nie erlebt. Und da gerät sein Herz ins Nachdenken zum ersten Mal irgendwo. Also etwas hat hat er nicht erwartet. Und dann gehen sie schlafen an diesem Abend. Und da kommt es zu einem weiteren Ereignis. Mittendrin in der Nacht passiert das Erdbeben. Und solche Sachen, Katastrophen oder Dinge, die uns an Rand, sage ich mal, des, der Existenz stellen, die drängen uns, ob wir wollen oder nicht, sich auseinanderzusetzen mit wichtigsten Fragen. Leben und Tod. Ja? Und in diesem Erdbeben, erwacht auf mit Schrecken, alles kracht drumherum, alles wankt. Und da manchmal hört man, wie Leute, die vielleicht am Steuer so nahe vorbeigekommen sind an einem Unfall oder irgendwie so fast, fast ums Leben gekommen waren. Manche davon erzählen, in diesem Moment wie ein Blitz habe ich gesehen mein ganzes Leben lang vor meinen Augen. Und vielleicht, wir können vermuten, auch er blickt in diesem Moment zurück an sein Leben und ihm wird bewusst alle seine Schuld. Ja, er ist einer, der aufpasst auf die Verbrecher. Aber vielleicht als Kind hat er auch was geklaut, vielleicht bloß aus dem Schrank bei Oma oder sonst wie. Er ist auch ein Dieb. Er bestraft Leute, die Machenschaften äh, begangen sind. Aber selbst hat er auch hier und da ein bisschen gelogen, ein bisschen zuerfunden und so weiter. Ja? Und er fühlt in diesem Moment, wo er umkommen könnte, wie sein Gewissen ihm bezeugt. All die Last, all die Schuld, alle seine Fehler, die er gemacht hat, alle seine brutale Umgangsweise, wo er vielleicht angeschrien hat, wo er vielleicht wie ein Sadist da umgegangen sind mit, mit diesen Verbrechern und so weiter. All das kommt hoch. Und da ist die Erschütterung in ihm im Inneren zu verstehen, ich bin nicht bereit für die Ewigkeit. Ich würde nicht diese Linie in den Tod hinein in Ruhe überschreiten können. Wenn dieser Stein oder dieser Ziegel oder sonst wie fünf, fünf Zentimeter näher gefallen wäre, dann wäre ich verloren. Ja, und das, das ist, was ihn erschüttert. Er, im, Im Todesschrecken, er versteht, ich, kann, ich, ich konnte da nicht reingehen, ich bin nicht bereit. Und dann, wo der erste Schock gewichen ist, passiert noch was anderes. Er schaut und sieht offene Türen und er denkt, die Gefangenen seien geflüchtet. Und nach damaligem Gesetz haftet Leben für Leben. Wenn ein Soldat verpasst hat, dem, äh, den Häftling oder Sträfling, der ihm anvertraut war, dann ist dein Leben für sein Leben. Und er versteht, jetzt ist hoffnungslos, jetzt bin ich tatsächlich ganz verloren. Und er greift zu einem vermeintlichen Hilfsmittel aller verzweifelten und hoffnungslosen Leuten. Er will seine Dienstwaffe ziehen und seinem Leben ein Ende setzen. Selbstmord ja, weil er sieht gar keinen Ausweg. Wir können ihn vergleichen nochmal mit Paulus und Silas ja, in ihrer Not. Sie machen keinen Selbstmord, sie verzweifeln nicht, sie singen. Er kann es nicht. Er hat etwas Wichtiges nicht, was sie haben. Aber da, wo seine Waffe vielleicht schon an seinem Hals ist und er will jetzt den letzten Stoß machen, hört er die Stimme tu dir keinen Schaden an, wir sind alle da. Und das ist auch etwas, was ihn erschüttert, weil menschlich gesehen, was würde man machen? Man würde abwarten und zusehen, wie dieser Feind. Ja, er hat die ja gequält, er hat sie in den Block gesetzt, vielleicht böse Worte dabei gesagt. Ja, soll er doch umkommen. Ja, guck euch zu, kann ich Rache nehmen, muss nicht mal einen Finger bewegen, der macht selbst ein Ende. Ja, aber die tun es nicht, sondern sie stoppen ihn. Ja, sie erweisen ihm Barmherzigkeit. Sie wollen nicht miterleben, wie ihr Folterer umkommt. Sie wollen nicht genießen ihre Rache. Sie stoppen ihn. Und das bewegt ihn auch weil so würde er selbst vielleicht nicht handeln, so hat vielleicht niemand an ihm gehandelt. Sie erweisen ihm Gnade, die, die sie da gequält hat. Warum erzähle ich das alles? Ja? Was hat dieser Kerkermeister, fragt vielleicht einer, mit den getauften jungen Mädchen? Okay, der war ja ein brutaler Kerl, der war ja in der kriminellen Welt unterwegs und war so einer. Aber die sind doch jung und brav und eigentlich ohne Schuld, so wie fast kleine Engel. Ist das so? Nun, ich war auch ein junger Mann und viele von euch waren das auch. Und ich kann sagen, ich kenne, was es heißt, Jugendlicher zu sein. Da hat man auch als Jugendlicher genug auf dem Gewissen. Da hat man auch Schuld genug. Da hat man auch Gewissen mit Flecken. Da hat man auch kleine und große, schmutzige Geheimnisse, böse Dinge, die man intern versteckt. Mit seinen Launen hat man vielleicht Eltern, Schwestern gequält. Ja? Man hat gestritten, man hatte böse Gefühle gehabt böse Gedanken, man hat giftige Worte, Lästerung, dumme Witze, sonst was gemacht, man war gemein. Da ist genug Schuld da, auch bei diesen ganz jungen Mädchen. Ja? Ich war auch jung, ich hatte genug zu tragen in dieser Zeit auch. Ja? Und da können wir fragen, uns selbst auch als erwachsene Leute, ja, auch an die Gäste unter uns, dieses, diese einfache Frage, ja, wie wäre das mit uns? bin ich bereit, über die Linie zu treten? Was wäre, wenn ich in die Ewigkeit hinübertreten musste? Was ist mit meinem Paket, was ich trage, an Schuld und an Last und an Sünden? Ja? Und das ist, was den Gefängniswärter da seine innere Welt erschüttert hat. Aber das ist noch nicht alles, dann kommt das zweite Ding hinzu. Wenn wir da stehen bleiben, das wäre ja die Katastrophe. Da kommt etwas dazu und das ist die Erleuchtung. Ja, die Erleuchtung. Nach der Erschütterung kommt die Erleuchtung. Im Vers 29, wir lesen, er kommt zitternd hinein und er verlangt nach Licht. Es ist Nacht, es war alles hat gewankt, Zerstörung. Er sagt wahrscheinlich, gib mir eine Lampe oder ein Fackel. Aber die Erleuchtung, die ich meine, ist nicht einfach Erleuchtung mit der Lampe oder mit der Fackel, sondern er verlangt zitternd, ja, da sehen wir diese Erschütterung, zitternd fällt er Paulus und Silas zu Füße und er verlangt von ihnen nach einem Licht, nämlich nach der Antwort auf die große Frage, die ihn bekümmert. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Diese Frage ist hochgekommen, gerade im Moment seiner Erschütterung. Und jetzt will er Licht haben. Was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und das ist im gewissen Sinn eine Ironie hier. Man könnte doch sagen, du bist doch gerettet. Manch einer in dieser Nacht hat vielleicht einen Stein auf den Kopf gekriegt oder wurde verschüttet. Du stehst da ohne einen Kratzer. Auch dein Schwert, mit dem du dir selbst ein Ende setzen wolltest, auch das ist nicht geschehen bisher. Zweifach gerettet sogar. Ja? Manche Leute, die sowas erlebt haben, wo sie nah an dem Tod äh, vorbeigeschritten sind durch Autounfall oder sonst was, die feiern einen zweiten Geburtstag, weil sie sagen, ich war so nah dran und doch am Leben. Und da steht er am Leben, nicht verschüttet, nicht ermordet, kein, keine Wunde, kein Schaden. Und gerade da stellt er diese Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er hat erkannt, ihm geht es um etwas anderes, um die richtige Rettung, nicht einfach von dem Erdbeben. Nicht einfach, äh, dass die Gefangenen weg waren oder sonst wie. Er will das haben, was Paulus und Silas haben. Ja? Ihn beschäftigt die Frage, wie werde ich frei von dieser Schuld? Wie bekomme ich ein reines Gewissen? Wie kann ich, wie ihr, in der Not Lieder singen? Ja? Wie kann ich bereit sein, in die Ewigkeit hinüberzutreten. Wie kann ich vor diesem heiligen Gott, von dem er gesungen, zu dem er gebetet hat, stehen und in sein Angesicht gucken? Da ist die Frage, wie werde ich gerettet? Da, um das geht es. Ja? Er versteht, irgendwann ist mein Leben sowieso, wird zu Ende sein. Was dann? Wie soll ich gerettet werden? Und das ist, was uns kostbar ist, auf diese Fragen, die damals scharf standen vor den Menschen und heute nach wie vor ganz in, in derselben Schärfe stehen, gibt es dieselbe eine einzige Antwort. Und da kommt dieses Licht in seine Finsternis hinein. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Die geben ihm die Antwort. Und im Vers 32 heißt es so schon, da sagten sie ihm das Wort des Herrn. Ja, Im Psalm heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Sie geben ihm auch eine Fackel im gewissen Sinn, dass diese Erschütterung erleuchtet wird. Und sie sagen ihm offenbar das, was wir heute mit dem Wort Evangelium zusammenfassen. Sie haben ihm gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Wer ist dieser Jesus? Ja? Und sie erzählen ihm, das ist Gottes geliebter Sohn, heilig und gerecht und tadellos. Was hat dieser Jesus getan? Er kam in die Welt im Leib, geboren von Jungfrau Maria führte ein vollkommenes Leben und dennoch verurteilt zum Tod durch Pontius Pilatus, starb am Kreuz nicht für seine Sünden, nicht für seine Verbrechen, sondern er wurde gezählt zu den Verbrechern für unsere Sünde, für unsere Schuld und lag im Grab und starb und ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Was habe ich davon? Ja, das ist die Frage. Sein Blut macht mich rein von aller Schuld. Seine Wunden machen mein Gewissen heil, ja, weil ich erkenne, er starb als mein Stellvertreter. Meine Schuld, meine Lasten, meine Fehler, all das, was ich krumm und schief gemacht habe, das lag auf ihm und er zahlte den vollen Preis. Wenn ich jetzt das gläubig fasse, dann habe ich all diesen Reichtum da. Frieden mit Gott, ewiges Leben, keine Angst vor der Ewigkeit, weil ich weiß, die selige Ewigkeit erwartet mich, weil dieser auferstandene Jesus mich aufnehmen wird als mein Herr und Retter. Dieselbe Fragen, dieselbe Nöte wie bei dem Gefängniswärter, die bei uns heute haben dieselbe eine Antwort, dasselbe eine Licht. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Und offenbar der Kerkermeister glaubt. Ja, wir sehen das direkt im Vers 34, dass er glaubte. Ja, da, da steht es, er freute sich dass, er sich, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Aber seinen Glauben sehen wir auch aus seinem Handeln direkt in dieser Nacht. Ja, das ist sehr interessant und wichtig zu beobachten. Er, der diese beiden in den Block gesetzt hat, versorgt jetzt ihre Wunden. Ja, das heißt, er nahm sie und wusch ihre Striemen. Sie waren mit Stöcken geschlagen, hatten Blut überall. Er versorgt sie. Ja, er kümmert sich um sie. Er, der sie ins Innere des Gefängnisses, in die schlechteste Kammer geworfen hat. Er nimmt sie auf, freundlich, als Ehrengäste in seinem Haus und versorgt sie und macht ein Abendessen für sie. Er, der hart und gnadenlos war, reagiert barmherzig und freundlich. Ja, und da sehen wir einen Unterschied, der in ihm bewirkt ist. Ja, es war etwas, wie er früher war, und das ist etwas, wie er jetzt handelt. Ja? Und das ist, was wir mit dem Wort Buße bezeichnen, Umkehr. Ja? Das ist kein christliches Zauberwort, das ist kein theologisches, theologischer Begriff, sondern das ist diese Änderung am Herzen, ja? Änderung in der Lebensweise, in der Lebenswirklichkeit, dass dieser Mensch, der erschüttert war durch Erkenntnis, nahe am Tod, wurde er ins Wanken gebracht, für den dann ein Licht aufging. Ja, meine Rettung ist im Herrn Jesus. Ja, wie kann ich vor Gott bestehen? Durch sein Kreuz. Wie kann ich in die Ewigkeit fröhlich hinübertreten? Weil er mich dort empfängt, weil ich ein Kind Gottes werde durch Glauben an ihn. Er ist auch in seinem Handeln anders geworden. Und als wir die Geschwister besucht haben zu Hause und mit ihren Eltern redeten, haben wir auch die Frage gestellt und das ist eine wichtige Frage. Wir wollen nicht einfach irgendein Ritual vollbringen an den Leuten. Wir wollen nicht einfach Gemeindezahl mehren oder mehr Leute machen oder mehr äh, Geldeinnahmen oder sonst was. Das interessiert uns nicht. Wir wollen, dass die Leute selig werden, dass in ihrem Handeln und Wandel im Leben der Unterschied geschieht von Finsternis ins Licht, vom Unglauben in den Glauben, von Gottes Fremde in Gottes Nähe, so dass alle merken, da ist etwas geschehen an ihm. Ja, das ist das Zeugnis unserer Umkehr. Wir beten, dass es auch bei den Schwestern geschehen ist. Ja, wir haben das eindringlich immer wieder nochmal unterstrichen, wie wichtig das ist. Ja. Und da sehen wir als drittes, die Freude. Ja? Wir hatten Erschütterung, wir hatten die Erleuchtung und jetzt ist die Freude als das Dritte, was eine Taufe begleitet. Als Bekenntnis seines Glaubens lässt er sich taufen in derselben Nacht. Er bezeugt öffentlich vor seiner Familie zumindest, aber da waren mehrere Menschen, Apostel Paulus, Silas, andere Leute. Er bezeugt, dass er auch ein Jünger Jesu geworden ist. Und da sehen wir nebenbei bemerkt diese, diesen Zusammenhang. Ja? Erst Glaube und Buße, dann die Taufe. Ja? Nicht, nicht umgekehrt. Ja? Das ist keine Erfindung der Baptisten, dass man Leute tauft auf ihr Glaubensbekenntnis hin, sondern wir sehen das im Neuen Testament immer wieder. Er wurde erschüttert, er wurde erleuchtet durch das Evangelium, er glaubte daran und dann ließ er sich taufen. Ja? Und jetzt tauft er sich und äh, wir lesen, und er freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Das ist auch eine ja, wundersame Freude. Ja? Man kann sagen, es ist wunderbar und seltsam. Ja? Wundersam. Warum ist das seltsam? Was ist das Seltsame daran? Wenn wir nachdenken, ja, diesem Menschen, dem musste man nicht erklären, was für Folgen Christus Glauben und Christus Nachfolge hat. Er hat das selbst gesehen an Paulus und Silas. Sie wurden ihm ins Gefängnis gebracht, mit Stöcken geschlagen, blutend, Menschen, Menschenmenge verfolgte sie. Er hat gesehen, Christ zu sein, wie diese beiden, das hat auch mit Schmerzen vielleicht zu tun. Das hat auch mit Menschenabweisung zu tun, mit Hass dieser Meute, die da schreit und ihnen hinterherläuft. Ja? Er sah den Preis. Ja? Er sah, dass Weg Jesus hinterher ist ein schmaler Weg, ein Weg, wo eng zugeht, wo man auch Schmerzen hat, wo nicht alles angenehm ist, wo man auch etwas erdulden muss, ja, wo man auch zu kämpfen hat. Und trotzdem, obwohl er das so eindrücklich gesehen hat, er geht diesen Weg und er hat diese Freude. Und das zeigt uns so etwas ganz Kostbares. Ja. Jesus nachfolgen ist einerseits nicht leicht und da muss, muss man nochmal den Getauften sagen, wir sollten keine Illusionen haben. Ich taufe mich und dann ist mein Leben von Tag auf Tag in Ordnung und es geht glatt und alles ist gut irgendwie, kann umgekehrt sein. Ja? Da, da fangen die Kämpfe an, da der Teufel, er will zurückziehenden Menschen. Da kommt Anfechtung, da kommen, die Kämpfe, da kommen Prüfungen. Ja? Aber mitten unter all dem hat der Christ, der Jesus treu nachfolgt, der diesen schmalen Weg für sich erwählt hat, er hat eine Freude, die keiner sonst kennt. Ja, und dieser Gefängniswärter freut sich. Ihm ist bewusst, vielleicht wirst du morgen gefeuert, vielleicht landest du selbst im Gefängnis, wo du früher der Chef war, vielleicht passieren noch welche Dinge. Damals hat man Christen geworfen zu den Löwen und auf sonst welche Arten gequält. Aber er hat Freude darunter, ja, weil Jesus lebt in seinem Herzen mit seinem Heiligen Geist. Er hat jetzt Frieden gefunden. Ja, man kann Fleisch töten, aber er ist jetzt gewiss seiner, e, seines ewigen Schicksals. Er hat ein reines Gewissen bekommen. Jesu Blut hat ihn gewaschen. Er ist Gottes Kind. Er hat Frieden mit Gott. Ja? Und diese Freude übersteigt alles andere. Ja, und so lesen wir wunderbar hier. Er freute sich mit seinem ganzen Haus, als er zum Glauben, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Für uns, wann haben wir uns letztes Mal gefreut, dass wir glauben an Gott? Wann haben wir uns bedankt zuletzt? Ja, Herr, du hast mich gerettet. Schritt für Schritt hast du mich gebracht bis dahin, wo ich jetzt bin. Lasst unsere Freude nicht verwelken irgendwie, ja, sondern immer frisch bleiben, dass Jesus unser Herr ist. Und dann ist mein Wunsch und Gebet für alle Anwesenden, für mich selbst, für die Schwestern, die getauft wurden, aber auch für Gäste, die vielleicht noch nicht Gott kennen, die vielleicht noch nicht gewiss sind ihrer ewigen, ewigen Schicksals, die vielleicht noch fernwandern von Gott, dass Gott da diese Erschütterung bringt. Erschütterung in der Erkenntnis meines Zustands vor Gott. Erschütterung in durch den Gedanken, kann ich denn in den Tod hineintreten? Sind meine ungelösten Knoten gelöst bei Gott? Habe ich Frieden mit Gott? Dass er erleuchtet durch das Evangelium, dass unsere Augen schauen auf Jesus Christus, seine Gabe an die Welt. Gott hat gegeben seinen Sohn, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dass wir dann auch erfreut werden mit dieser ewigen, seligen Freude, dass meine Sünden vergeben sind. Ja, vielleicht werde ich irgendwelche harten Dinge treffen, die aus meinem Christenstand resultieren. Aber ich habe die Freude, Jesus ist bei mir. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Diese drei Dinge, ja, die gehören dazu zur Taufe. Erschütterung und Buße, Erleuchtung und die Freude. Und das wünschen wir den Getauften jetzt auf ihrem weiteren Weg. Wir wünschen vielleicht Gott gebe, dass wir manch einen, der heute vielleicht fremd hier sitzt, auch mal irgendwann taufen, weil er auch das erlebt hat und ein Kind Gottes geworden ist. Lass uns beten am Anfang und dann äh, am Ende und dann beten wir auch für die Schwestern. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du deinen Sohn Jesus Christus gabst sonst wären wir ganz und gar verloren. Herr, wir sind vor dir. Alle Verbrecher, wie wir gelesen haben am Anfang, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vergib uns unsere Sünden, erschüttere uns in unserer Selbstsicherheit, in unserer Eigengerechtigkeit, die vor dir nichts gilt, die nur Selbstbetrug ist. Öffne uns die Augen, hilf, dass wir an die ewigen Fragen denken, dass wir suchen, Frieden mit dir zu haben. Und du hast auch gegeben diese Lösung, wie wir diesen Frieden finden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst gerettet du und dein ganzes Haus. Gib her, dass es so geschieht mit uns, mit unseren Familien, dass wir gerettet, gläubig und treu in der Nachfolge Jesu gehen Schenke auch diese Freude in allen Umständen, in allen Lebens, äh, Lebenswegen, in allen Situationen, dass wir gewiss sind, du hast uns vergeben und bringst uns durch bis in die Ewigkeit wo uns eine selige Ewigkeit erwartet. Bitte, Herr, öffne auch manchem heute die Augen, wenn jemand hier sitzt, der dich nicht kennt, der doch noch nicht seine Knie vor dir gebeugt hat, dass es auch da geschieht. Wirke in uns mit deinem Heiligen Geist und wir preisen und danken dir. Amen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals. kommt niemand mit mir geht. das Kreuz steht vor. Wir waren heute Zeugen einer Taufe, ein Gehorsamsschritt, wobei die drei Schwestern vor Gott und Menschen bezeugt haben, dass sie Jesus als ihren persönlichen Retter und Erlöser angenommen haben und ihm treu nachfolgen möchten, so viele Tage ihnen der Herr schenkt. Das bedeutet aber auch, dass die Taufe letztendlich nur das bezeugt, was bereits vorher stattgefunden hat, nämlich die Buße und die Umkehr zu Gott. Denn die Taufe, so wie wir auch gelesen haben, ist für diejenigen, die glauben, für all diejenigen, die die Vergebung und die Versöhnung mit dem Herrn erfahren haben, das kommt zuerst. Dann kommt die Taufe. Und nun kommt vielleicht die Frage auf bei dem einen oder anderen, was habe ich damit zu tun? Was hast du damit zu tun? Nun sehr viel. Zum einen, wenn wir bereits getauft sind, so besinne dich auf das, was du dem Herrn versprochen hast und bezeugt hast, ihm treu nachzufolgen. Stehst du auch jetzt in dieser Nachfolge? Erfüllst du dem Herrn dein Gelübde? Wenn ja, so bist du treu und bringst Frucht und erst den Herrn. Wenn nicht, so ruft uns der Herr auf, Buße zu tun und wieder auf den Weg der Nachfolge zurückzukehren. Auf der anderen Seite, wenn du nicht getauft bist, stelle dir die Frage, warum nicht? Unglaube, Sünde, keine Zeit oder tausend andere Ausreden, die man sich finden kann? Auch hier ruft uns Gottes Wort dazu auf, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich unsere Beziehung zum Herrn zu prüfen und Buße zu tun, da wo es notwendig ist. Damit du nicht mehr Feind Gottes bist, sondern zum Sohn oder zur Tochter des lebendigen Gottes wirst. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebet abschließen wo sich auch jeder selbst prüfen kann und zum Herrn beten kann, was auch immer oder wie auch immer sein Herzenszustand ist. Lasst uns zum Herrn beten. Ich bitte euch dazu, aufzustehen. Unser himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du heute uns in diesem Gottesdienst die Möglichkeit geschenkt hast, diese Taufe durchzuführen dein Gebot zu beachten. Und wir wissen, Herr, welche große Freude auch im Himmelreich herrscht. Danke dir, Herr, dass du Menschen auch heute errettest. Danke dir, Herr, dass du Freude hast über jeden, der dir gehorsam ist und der den Weg deines Wortes ernst nimmt und befolgt. Und ich danke dir, Herr, für diejenigen, die sich auf diesem Weg befinden. Und ich bitte dich, Herr, dass du Kraft und Mut schenkst, Herr, und Weisheit, auch weiter diesen Weg treu zu gehen. Welche Schwierigkeiten auch immer in unserem Alltag sind, nichts, Herr, ist Grund genug, um von deinen Geboten Abstand zu nehmen. Hilf, Herr, diese Gebote hochzuhalten, dein Wort zu achten und es zu lieben und es zu befolgen, so viele Tage, wie du uns schenkst. Ich bitte dich, Herr, für all diejenigen, die diese Versöhnung noch nicht kennen, die den wahren Frieden mit dir nicht haben, in Furcht leben müssen vor dir, dem zornigen gerechten Herrn. Und ich bitte dich, Herr, dass du ihnen Erkenntnis schenkst und ihnen Buße gibst, Herr, damit sie umkehren von ihren Wegen und dich als ihren liebenden Vater und Gott erkennen können und annehmen dürfen. Hilf, Herr Jesus, dass noch viele Menschen errettet werden, bevor die Zeit der Buße zu Ende ist. Ich bitte dich, Herr, um deine Gnade und um deinen Segen für uns, die Zeit und die Tage weise zu nutzen, zu deiner Ehre. Im Namen Jesus Christus bitte ich. Amen.